nu wọ́n kán wọ́n ti ń bọ̀ tó pásítọ̀ kan òun òun kúkú ni aṣọ́tọ̀ oníròyìn tó gbàlù kan bó ti palẹ̀ ẹrù rẹ̀ mọ́ èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ àjẹpẹ́ tòótọ́ ni anú rẹ̀ máa ṣe mí o ó lọ ti pọ́gbọ́n ọdún tó ti dénú ìlú yìí tí ò sì rọ́wọ́ mú kódà wọ́n ní ọmọ márùn-ún ó ní dédò àfi jíǹkì rẹ̀ ṣùgbọ́n mẹ́rin ó làwọn jẹ́ ti jọ́ǹgì lórí ikọ̀ yòókù ló ń fà lọ ẹni ẹlẹ́ni wọ́n á tó sọ̀dọ̀ láì lọ́mọ lókè pẹ̀. Hmm. ṣùgbọ́n àwọn àjẹ́ ìlú wa yìí burú o. bóun tí ò sojú èèyàn ojú ọlọ́run tó ọlọ́run má fi gbígbá lẹ́nu o. mo gbọ́ pé ògiri létí. ẹ alàgbà alàgbà. ẹni rẹ̀ olú ìwọ ni máa bọ̀ mọ́ wà lẹ́ẹ̀kùnlé. ẹ lẹ́yà káre o. kára ó lé o ẹ lẹ́. báwo ni. ìyá hmm? nǹkan ti ṣe o. kí ló ṣẹlẹ̀ àbẹ́ẹ̀ tí ì gbọ́. gbọ́ kí ni. ọwọ́ àjòyè ni o. sí ọ sọ̀rọ̀ nu mo ní sọ̀rọ̀ nu ẹran tí ò yí ẹnìkan ìpọ́ bẹ̀rẹ̀. òótọ́ ni ìyá n mọ̀ pé ti bọ̀. ogún ọdún alápàá dẹ̀dẹ̀ fi wà lórí igi kó mọ sí àdán èèwọ̀ ni ẹyẹ gúnugún kan kì í gbórí omi jayé bẹ́ẹ̀ lè yé àkàlàmàgbò tó bá bá wòdì roko ìwájẹ́ èyí ohun ti dágbére fáyé ọwọ́ àjòyè ìṣẹ̀ràn líle ọwọ́ lílọ lílọ ní kẹ́yìn ayálégbé ayálégbé lọ́wọ́ àjòyè kò sì lè dọ́mọ onílé. ṣùgbọ́n ìyá a dúpẹ́ pé ọwọ́ àjòyè ti lọ o ìjọ tó sì lóun kójọ ni ó ti túká ìgbà mélòó kí wàá là á ṣe sí àwọn oníwàásù míì tán bá tún fẹ́ wọnú ìlú àyíwá o igi gogoro mọ́ wòlú mi àtòkèrè láti wò àbí àwọn àmọ́ yajú wa kalẹ̀ kí tàlùbọ̀mí ò kó wọ̀ ilé ní pàtàkì ó jókòó dèdí ẹni ọba sì ní kí láá ṣe òun làá ṣe é fún àbí òye ọ. lọ́kẹ̀ ẹ̀yin náà mò ń dúró de. èmi. broda pẹ̀lú mi. ó dàbíi pé ẹ rò pé ìyàtọ̀ sí ẹ̀yin nìkan ṣoṣo kò tún sí ẹlòmíràn tó lè darí ìpàdé àdúrà nínú ìjọ yìí ẹ broda pẹ̀lú mi bí ìjọ yìí ṣe tóbi tó. bro Jídé kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí ngbà tí màá fi dé church lẹ́nìí ó ti fẹ́ẹ̀ tó àkókò tó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ìpàdé àdúrà yẹn ngbà tí mo dẹ̀ wọ̀ tún tí mo wò sí mi ò rẹ́nì kankan tó lè darí ìpàdé àdúrà ẹ̀yin ẹ ò tí dé brother Alákúnlé náà ò sí around ní bá wò pé ah pásítọ̀ dẹ̀ ti sọ pé àwọn ò fẹ́ ká máa pẹ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ òun ni mo ṣe ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní darí ìpàdé àdúrà yẹn brother Pẹ̀lúmi brother Pẹ̀lúmi ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni pé kò sẹ́nikẹ́ni tọ́lọ́run lè lo so kẹ́ni bọ̀dẹ̀ má rò pé òun nìkan lòún lẹ́bùn àwa báyìí náà a lọ bible college náà bẹ́ẹ̀ ni a sì ní ìfàmì òróró yín ọlọ́run nínú ayé wa ṣe wá rí chọ́ọ̀chì táwọn wèé kì í anybody kẹ lọ ṣọ́ra yín ni o. broda Jídé ṣé nítorí ẹ̀ lẹ ṣe wá dógò dúró tèmi dèmí bíbá. nítorí ẹ̀ ni o nítorí ẹ̀ ni sọ fún òun rí wa. ìyàwó jírò lọ́la. wò ó pé fún mi kó jẹ́ kíkí torí ẹ̀ fún. wọ́n mi ká mi sister Esther sister Esther. wọ́n mi dàmọ́lá sister lọ́ládé ah, ó tọjọ́ mẹ́ta. ṣé wàá fẹ́ sọ pé ẹ̀rí wa ń gbà tẹ̀ Jansen, sí ẹ mọ́mì kẹ́mi. ẹ má bínú níwájú ọlọ́run àti ènìyàn mi ò rí yín. akéré. ẹ má bínú sí mi. yẹ́ o tiẹ̀ tó bínú kò tó bínú o èmi kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀wọ̀ díẹ̀ díẹ̀ lára fẹ́ ah, kò dá ká kò yẹ ká má lè bọ̀wọ̀ fúnra wa o kò yẹ ká má lè bọ̀wọ̀ fúnra wa nítorí pé àwọn kan ti fẹ́ dipò múnú jọ ah, ah, mo mọ iye ọdún tí mo ti lò ní Christian Glory Assembly àwa lè má lè sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọmọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bíi ẹ̀yin àtọkọ yìí o bẹ́ẹ̀ a lè má lè mọ bá ṣe máa kọ́ àwọn èèyàn ṣùgbọ́n mo mọ jẹ́ orí mi hm? kò dẹ̀ yẹ ká má lè bọ̀wọ̀ fún gbogbo àwọn tẹ bá nù jọ ó yẹ ká má lè bọ̀wọ̀ fún wọn o Ah, mo mọ iye ọdún tí mo ti lò mo mọ iye ọdún orí mi mo dẹ̀ mọ iye ọdún tí mo ti lò ní Christian Glory Assembly. ìtẹ́mi kàn fẹ́ sọ fún yín ni pé ìgbéraga ló ń ṣíwájú parun Bíbélì gan sọ pé Ọlọ́run kórìíra gbéraga ẹ rẹra yín sílẹ̀ kọ́lọ́run kó lè bá gbé yín ga ẹ bọ̀ fáwọn tẹ́ ẹ bá níwájú kẹ́ ẹ lè bá dẹ́ni ìgbéga nǹkan kan tẹ́mi kan fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé ẹ̀yin nìkan kọ́ lọ́lọ́run ń lò ṣáà o mo ti gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ ṣé ẹ kú tọ́pẹ́ ẹ̀. kò tọ́pẹ́ kò tọ́pẹ́ o ohun tí mo kọ̀ ṣáà fẹ́ kẹ́ tún mọ̀ o ní pé erodu ẹrọ́dù ọba níjọ́ kìíní òun bẹ́ẹ̀ sì ni igberaga ọba nebukadnesari òun ló sọ di ẹranko ọdún méje. mo ti gbọ́ sísá fún iṣọ́ mọ́mì dàmọ́lá ẹ ṣé o ó dàbọ̀. ó dàbọ̀ o. orí kìíní náà gíẹ̀gíẹ̀ ẹ mi mọ iye ọdún ti lò nínú ìjọ. Eh? láàrin ọdún méjì wọ́n ti sọ wọ́n dàlágbà eh? ká ní òṣàìmọ́ pé ọgbọ́n ọkàn lè dolùṣọ́ àgùntàn náà ń wá káàkiri ṣe gúlegúlegúlegúle. Gule, gule, gule, gule. àǹtí sùn bọ̀ ah. ẹ káàárọ̀. ajé. ẹyin nu ẹ ojúmọ́. tó mo ní wá rí fún títí ọjà ń jó wá padà wá gbowó. Ah, ìyàwó ó ṣàárọ̀ àìsíwó láàárọ̀ kùtùkùtù. Ah. sùn bọ̀ èyí kúrò láàárọ̀ ọjọ́ ló ti kàtàrí yìí ẹ sì padà wá lọ́sọ́ ọjọ́ mẹ́sàn-án òní. kí n padà wá lọ́jọ́ mẹ́sàn-án òní. ṣé ẹ mọ̀ pé àdéhùn oṣù mẹ́ta la ṣe oṣù mẹ́ta ló do mẹ́sàn-án ìsìn ẹ tún wá ní n padà wá n ò gba o. ó dà ìwọ ló mọ̀ mo ní ìwọ̀n lówó ní ìsìn àbí wọ́n fara mi ṣòwò ni bí àdéhùn oṣù mẹ́ta bá sì wá do oṣù mẹ́sàn-án ó wá di mẹ́ni wò ẹni tí ò bá gba kádàrá yóò gba kodoro. ẹ gbà mí ẹ wá gbọ́rọ̀ nínú tóbìnrin ìbá mi sọ. So Emi ni kí n gba kádàrà kódà kò ní dá fún wa àti kádàrà o. Ah! lẹ́nu ẹ̀ mo rẹ́nikẹ́ èmi èmi ni ò ní dá fún ah! èmi mọ̀ ni. kí ló ṣe. èmi sùn bọ̀ mọ̀ ni. bó o bá jàjẹ́ wo ẹ̀jẹ̀ mi kọ̀rọ̀ ó jẹ́ wúro lọ o wo ọ̀sẹ̀ kan ni mo fún ọ tí fi wá gbowó mi bó o bá fún mi lọ́wọ́ mi gbàdọ̀gbàdọ̀ ń gbowó àgbàdo lọ́wọ́ rẹ. èmi sùn bọ̀. ẹ̀yin aláìmoore yìí. Hmm. que Mwen kebe. Mwen mi kebe. Mwen mi kebe. Ah. Mwen mi kebe. Ṣé nítorí ọ̀rọ̀ tí Sista Lola àti Mọ́mí Ìdàmọ́lá ń sọ? Hmm. Ẹ wò, kí ni wọn ò sọ kí irú sista lọ́ládé kó máa fi wá wé ọba Nebuchadnezzar àti ọba Herod ẹ wo tí ìjọ yóò bá ṣe lọ mọ́ ká lọ sí ìjọ mi o inú ni bí ni àti ìwà ọ̀tẹ̀ wọn ó ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù. ó dáa tá a bá wá kúrò nínú ìjọ tá à ń lọ nísìn tá a bá lọ sínú ìjọ mi tá a dẹ̀ débẹ̀ tá a bá nǹkan kan náà kọ́ kí la máa ṣe ẹ wò kò lè pọ̀ tó yìí. Hmm. ọ̀hún kẹ́mi ibi gbogbo là á káàdì yìí alẹ́ o ṣé ń gbọ́rọ̀ mi ẹ má gbàgbé wípé inú níbi ni tí àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph ṣì sìn òun ló sun dépò ọlá nílẹ̀ Egypt hmm. abẹ́ ti gbàgbé tí kì í bá ṣe wípé àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ta sóko ẹrú ọ̀dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ ni Joseph ò bá kú sí. Si kò dẹ̀ ní gbóòórùn ipò tó tó tó dé nílẹ̀ Egypt yẹn títí títí tó máa fi kú ọlọ́run lè lo inú níbí ni wọn láti sún wa dé ipò tí ọlọ́run fẹ́ ká dé kó dẹ̀ sọ wá di ohun tó yẹ ká dà láyé. so ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi nísìnyí pé olúwa ló ní kó máa ṣe inú níbí ni sí wa. ṣé ọlọ́run ló ní kí àwọn ìbọn Joseph tàṣokò ẹrú ẹ dáhùn ṣáwọn ni. pásítọ̀ pè mí láàárọ̀ yìí. Mm-hmm. kí ni wọ́n wá sọ. wọ́n lébi làwọn fẹ́ kí wàásù ní ìjọ sunday tó ń bọ̀. ṣẹ̀dẹ̀ ti sọ fún wọn pé kò ṣe é ṣe. báwo ni màá ṣe sọ fún pásítọ̀ pé kò ṣe é ṣe pé mi lè wàásù níjọ sunday tí ó bá yẹ pé ẹ̀mí ọlọ́run ló fi sí wọn lọ́kàn so ẹ ti gbà àbí ẹ ti gbà ẹ wo àánú yín ò ṣe mí o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ẹ tún gbà láti wàásù lọ́jọ́ Sunday ah, ẹ wò ò nífẹ̀ẹ́ sí o mi nífẹ̀ẹ́ sí rárá rárá. kí wàá nìtumọ̀ yẹn. mo ní mi ò nífẹ̀ẹ́ sí igi gangan máa gùn ni lójú àtòkèrè láti ń lọ mi ò nífẹ̀ẹ́ sí fẹ́ ká ṣe fún gan-an báyìí. ọmọ iná làárọ̀ síná ọmọ òrùn làárọ̀ sóòrùn ìyá wa hmm? ẹ jẹ́ àfiná ọmọ jó ọ̀nà kókó náà irú iná wo kó mọ̀ jẹ́ iná tí ó jó pa o iná àjò òkú bẹ́ẹ̀ ni kó mọ̀ rí mú mi. Mm kó máa sìn títí tí ó fi wọ́nà àti wá túbá lọ́dọ̀ èmi kínní. tó bá rí bẹ́ẹ̀ abẹ́gẹ́ òun tẹ́tẹ́. Ha <laughs> ha ha ha ha! ṣé o ti gbọ́ pé pẹ̀lú mi ò ní pẹ́ di olùṣàgùtàn lórí ìjọ wa. lórí àwọn àgùntàn wo. please máa sọ pé o wí bẹ́ẹ̀ tó bá fi lè jẹ́ pé lóòótọ́ ni mo ṣetán láti fi church yìí sílẹ̀ ah, mo ṣetán láti fi ìjọ yìí sílẹ̀ irú yẹn á di olùṣàgùtàn lórí àwa ìyẹn náà ẹ tó bá yá tán àwa máa kì í ẹ ǹlẹ́ sáà o ẹ pẹ̀lẹ́ sáà o ẹ kúṣẹ́ olúwa sáà o olúwa ṣagbára dọ̀tun òun náà á máa ṣe bí ẹni ọ̀wọ̀ a máa rìn bí ẹni ọ̀wọ̀ lọ́ọ́ má jẹ. ṣé o ti ẹ̀ rí ìyàwó ẹ̀ yẹn nǹkan ká má ti bẹ̀rẹ̀ pàdé àfàdúrà jagun ni òun ló máa kọ́kọ́ tọkọ ẹ̀ bá wá di pásítọ̀ nǹkan <laughs> láwa máa bá gbé báàgì láàmà ṣe kúbẹ́kúbẹ́ mọ́ láàmà ṣe mọ́mì mọ́mì mo tàka òṣì dànù. ọlọ́run má jẹ́ àrí ọlọ́run ò ní jẹ́ àrí ah, kí laago wí náà. aago mẹ́fà máa lò kú ìṣẹ́jú méjì. Ah, ah. ṣé kò tí ì yẹ kí kankan nú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àfàdúrà jagun ìdè ni. ṣó ṣe mọ wọn ni. ilé ètò tẹ̀ pé rẹ̀ níyàwó jí òun lọ́la gan kò dé eh. tó bá dé tán sí àwa máa ní. báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí <laughs> ẹ̀rù ọ̀rọ̀ olúwa. <laughs> Eh, ìyàwó jí òun lọ́la jẹ́ ká yára wa sí mímọ́ káwọn àfàdé àjagun yòókù tó dé. òtún ọ̀nà sọ̀rọ̀ ẹ ó yá darí wa nínú orin yìí. ẹ ṣe ẹ ṣàdá ìwà gbẹ̀nìyàn ṣe pọ̀ tó nílé ayé ẹ̀rọ tí mi. ṣe mọ̀ tó ẹ̀rọ tí mo ti rántí mi. ewúrẹ́ dúdú méje garawa epo pupa méje àtowó ẹyọ méje lọ́ba tán bọ́ba ti kó àwọn eléyìí wá wọ́n kí alára àwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀yà. Ah, bàbá fátúnmi ṣe dákun. Eh? bàbá ọmọ yìí ti kú ó ti ṣe díẹ̀ èmi nìkan náà mo sì ń tọ́jú rẹ̀ mo lè rówó ra gbogbo ń tẹ̀ kálẹ̀ yìí bàbá. ṣé bàbá rẹ̀ ò nílẹ̀ kó tó kú. ó ní àmọ́ èyí tó jogún lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ kó tó kú ni. kò wá ṣe é tà. kí lẹ wí bàbá. kọ́ ọ̀tá kó rówó ra nǹkan táwọn ayé ní oko wa náà ni gbogbo ilé ìtọ́ ọ ò tí ì lọ. bàbá dákun mo mo ní bóyá ẹ lè bá mi rówó ni bàbá. bọ́wọ́ ṣe nǹkan ṣe kí ni ọ̀hún á fẹ́ sọ mí dùn lọ́dọ̀ àwọn ayé kọ́ bó bá wù ọ́ pọ̀ wá mo wù ọmọ wá wo ọmọ tó torí rẹ̀ wá ò ní pẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sẹ̀yìn àwọn ayé o bẹ́ẹ̀ ni. Kristẹni má ti wá ìsinmi. Bangalore. báwo ni omi tí o mu yìí. omi tó mọ́ gara ni bẹ́ẹ̀ ó sì dùn ó ṣe é mu. kò dàbí omi odò máràbí. Ah. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ẹ ò purọ́. àbájọ hmm. tí ìwà àti Jídé tí ẹ fi ṣe aáyan láti múnú omi náà ìbá sì dáa tí ẹ bá lè bu díẹ̀ nínú omi yìí lọ sínú àwọn odò mara níbi tí àwọn kan ti ń mu omi tí ó korò. bàbá odò mara kò yé mi. lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rìn nínú aginjù wọ́n kan odò Mara níbi tí omi ti gbé korò bí òróòro kí ni Mósè ṣe. bàbá gẹ́gẹ́ bí olúwa ti pa láṣẹ fún Mósè Mósè gé ẹ̀ka igi ó sì sọ ọ́ sínú omi odò náà odò náà kò sì korò mọ́ aláti ibẹ̀ làwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì ti mú. ó hmm. kárí ẹ̀yin mu láti orísun dídùn ẹ ò fi lọ àwọn tí ó mu níbi odò mara. bàbá kò yé mi ẹ ń tẹ̀ wí ò yé mi. kúrò níbí níbi tí omi ti ń dùn kí o lọ sọ odò mara di dídùn. bẹ́ẹ̀ ni mósè mú israẹli jáde láti òkun pupa wá wọ́n sì jáde lọ sí ijù ṣúrì wọ́n sì lọ ní ìrìn ijọ́ mẹ́ta nínú ijù náà wọn kò sì rí omi nígbà tí wọ́n dé mara wọn kò lè mu nínú omi mara nítorí tí ó korò nítorí náà lè a ṣe sọ orúkọ rẹ̀ ní mara àwọn ènìyàn náà sì kùn sí mósè wípé kí lè àwa ó mu ó sì ké pe olúwa olúwa sì fi igi kan hàn án nígbà tí ó sì sọ ọ́ sínú omi náà omi sì di dúdùn níbẹ̀ ni ó sì gbé ṣe òfin àti ìlànà fún wọn níbẹ̀ ni ó sì gbé dán wọn wò. And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? And he cried unto the Lord, and the Lord shewed him a tree which when it had cast into the waters, the waters were made sweet. There he made for them a statue and an ordinance, and there he put them. Ẹ náà ti tó. Gbogbo tó rọ̀ mọ́ odò Mara. Alright, Sàkílẹ̀ um, wá rò pé Ọlọ́run bá mi sọ báyìí. Kílẹ̀ yín náà rò pé Ọlọ́run bá yín sọ. <laughs> kò yé mi sá <laughs> kò yé mi dáadáa. ṣé ẹ rántí pé ní ọdún méjì sẹ́yìn a fi ìran mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ hàn yín nípa yín mo sì sọ gbogbo ẹ̀ fún yín nígbà náà jẹ́ ẹ rántí. bẹ́ẹ̀ ni sá bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ mo rántí mo rántí nínú ìran kìíní ẹ sọ wípé ẹni rí odò ńlá kan bí ọkùnrin kan wá ń pa ìjà ó da ìmọ̀ sódò ẹni ṣùgbọ́n bó ṣe gbìyànjú tó pé kò rí ẹja kankan pa nínú odò yẹn so ẹ wá ní èmi náà wá dé mo wá ju àwọn sínú odò yẹn nínú odò kan náà yẹn so ẹ ní èmi wá rí ẹja púpọ̀ kó jáde mo rántí mo rántí sá nínú ọ̀nà kejì amúmiri nínú agbo ẹran ẹ wá mú ọ̀pá lọ́wọ́ ẹ fi ń da àwọn ẹran wọ̀nyí lọ síbi tí koríko wà jẹ ẹ rántí ìran kẹta rárá sà mi ò fi gbogbo ara rántí yìí mi ò rántí sà ẹ jẹ́ kí n rán nínú ìran kẹta amúmirí yín nínú ìlú kékeré kan àwọn èèyàn pọ̀ nínú ìlú yìí gan gbogbo wọn wá kúnlẹ̀ síwájú yín ẹ wá mú òróró ẹ fi ń sàmì iyì sí wọn lórí ní kọ̀ọ̀kan ní kọ̀ọ̀kan. mo rántí ìyẹn náà mo rántí pé ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ jọ sáà pásítọ̀ kí wá ló lè jẹ́ ìtumọ̀ gbogbo àwọn nǹkan àbí ṣé ó túmọ̀ sí wípé àsìkò ti tó fún mi láti ṣiṣẹ́ olúwa ni <laughs> ó jọ gátẹ́ kò jọ gàtẹ́ ṣùgbọ́n ó fi ẹsẹ̀ méjèèjì tí ó Lọ́fẹ́ rí mi. Jókòó ń sọ̀rọ̀ jókòó sáà nǹkan tí mo fẹ́ sọ mo kọ̀ invitation card rẹ́dì mi tí mo bá last month. ah yes yes yes yes ah o sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ mo wá mo okay. Ah, <laughs> n bo sa ororo. Ororo. bẹ́ẹ̀ni sọ. mo rò pé oníbàdàn lẹ ti hmm, actually ìbàdàn láti máa ṣe registry àti reception bọ̀dá ńlá sì kọ́ lọ ṣe ilé nílé náà torí bẹ́ẹ̀ làwọn fámìlì mi wà. bọ́ báwo ìlú ṣe lè máa jẹ́ <laughs> òróró mo rò pé ara ẹran tó máa ń korò yẹn náà ń pè ní <laughs> òróró àbí. <laughs> èmi náà mọ̀ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ sà nǹkan tó ń pè táwọn náà gbọ́n jù bá nìyí. it's alright okay màá wá sí ibi mi nílé wá sí ti ìtẹ̀máṣe nílùú yìí but màá wá sí ti reception ṣé bó sọ pé Jericho hotels tó wà ní alẹ́ṣinlọ́ yẹn ni. bẹ́ẹ̀ni sá bẹ́ẹ̀ni sá. màá wá màá wá màá ṣe àwọn kan. ṣé dáadáa ni wọ́n wà bá mi kí wọn hello sọ̀rọ̀ sókè láàyè ò clear dáadáa ṣó ti lọ́wọ́ result jamb ẹ ó ti wò lọ́nline ok hello ó kéré kẹ́mi but why ó kéré anyway màá sọ fún dádì ẹ ṣá a máa tó pè ok bye. Hmm ṣé kẹ́mi kọ́ ni. kẹ́mi náà ni. kí ló lóun gbà mí jáwọ́. ẹ lè bìlíìfù ẹ. àní kí lọmọ gbà ló jàǹbù ẹ ní mi lè bìlíìfù ẹ sọ̀nà. Ah, ah. one forty seven. one forty seven. one forty seven ló gbà. kí ló dé ah, kẹ́mi tó gba e méje nínú waec àbí kìí ṣe nínú neco e mẹ́fà ló ní báwo ni ẹ ṣe máa gba one forty seven nínú jamb that's very bad. Eh? so ó mean pé kẹ́mi ò ní lè lọ yunifásitì lọ́dún yìí ni. oh god n tó mean nìyẹn kò sí yunifásitì tó lè gbà pẹ̀lú one forty seven yẹn ó ti kéré jù ú ìgbà wo ló máa wálé àbí èkó ló dẹ̀ máa jókòó sí ni. ó mà ní àwọn àǹtí mà ní òun ò lè wálé ó ní wọ́n sọ pé ọpọlọ òun ó ti gbóná ju kóun wá sílùú ìbàdàn lọ ó ní wọ́n ti bá àwọn wáyè láti máa kọ́ àwọn ọmọ JSS eh, three ní school wọn. sọ̀rọ̀ hmm. nìyẹn eh, ọlọ́gbọ́n ìwé lẹ̀gbọ́n mi kò lóun wọ́ ọmọ tó máa dúró tòun nígbà tó pé London lòun lọ kó gba ọmọ tiẹ̀ sí wo anyway. breakfast nǹkan ṣe é ti rẹ́dì. ah mo ti rẹ́dì mo ti rẹ́dì báwo ni. dákun kó o jẹun yìí ni o Fadékẹ́mi Fadékẹ́mi dá mi lóun ọkọ mi àbẹ̀kẹ́ ọmọọlá dákun gbà a ní o gbà gbà ọkọ mi dákun gbà lọ́wọ́ mi. báyìí pé kí ni ó jẹ́. Oh God. Mr. Rahman, mo ní mi ò lè dáhùn nísìn, mi ò lè dá. Ẹ kì í máa ń gbọ́ràn Mr. Rahman. Johnson, máa go office me. Okay. it's unbelievable kò sí nǹkan tó jọ èmi fúnra mi ni mo máa ń check blood pressure wọn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ and látìgbà tí mo ti ń ṣe kò kọjá one ten ninety rí. ẹ ṣọ́ ṣá. bẹ́ẹ̀ sá. well from my diagnosis ó dẹ̀ ń pé wọ́n ti ní blood pressure yẹn fún ọjọ́ tó pẹ́ in fact ọlọ́run ló yọ wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí díẹ̀ ló kúkú di stroke. <sighs> oh my god mm. stroke hmm. kí ló fẹ́ fa stroke àwọn eh, èmi náà ti lè sọ ná àmọ́ ṣíṣe kára wọn ti balẹ̀ ń sìn ẹ ká discharge wọn lọ́la eh, but wọn ti lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o wọn á sì wà lé fún bí ọ̀sẹ̀ kan unfortunately nurse lẹ́yìn náà so ẹ mọ orú ìtọ́jú jẹ́ kẹ́ máa fún wọn kẹ́ observe wọn. But a ti jẹ́ ẹ gbọ́. ok ẹ ṣe ìdán sọ. bọ̀dá mi ṣé gbogbo tí mo wá sọ́lẹ̀ sí òwà lé sí ni ọ̀rọ̀ rẹ kúkú lésì èdè pé kò lésì àmọ́ owó ní bóun ò bá sí nílé kẹ́nikẹ́ni má ṣe dábàá lẹ́yìn òun àìlówó sì rèé bàbá ìjayà ni àmọ́ o ifá tó ń ṣe náà mà dájú o kí ni ó fadúrú gbogbo ohun tó kà á lẹ́hùn ṣe. ó láfi ṣètùtù fáwọn ayé ni. àwọn ayé kò sì ní dáa fún nǹkan láwọn ayé náà. ah bọ̀dá mi ẹ mọ̀ tún dákun tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń wọ́wọ́ tá a fi ṣètùtù tán ni a ṣe ni ẹ gbà ń wà. dẹ́dùnkẹ́ ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́lẹ̀ orílẹ̀ ọ̀rẹ́ náà kọ́ báyìí orí kì í ṣe pé wọn ò fẹ́ ràn án lọ́wọ́ o adájọ́ bí sì ń rí ṣùgbọ́n kò sépo lójú egbodo ọmọ rẹ ò ní kú ọmọ kì í kú lọ́wọ́ ń kọlà kò ní kú mọ́ ọ lọ́wọ́ àmọ́ mo fẹ́ gbà ọ nímọ̀ràn kan n fẹ́ kó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ bíi méjì bíi mẹ́ta bó bá kó papọ̀ yóò ò ní èmi náà ó sì wọ náà rí lẹ̀ orí wọn tí wàá kága yìí ni wọ́n ẹ̀pọ́n ti wá kó ní ìbárówó fún ọ bóyá kó tó tó rọ̀lẹ́ ọ̀la n ó rí díẹ̀ ṣàjọ wọ́n sì kó fún ọ. tó ẹ ṣeun. tẹ gbọ́ njó gbúrò títí layọ̀. n ò gbúrò rẹ o láti ìgbà tá a ti wá ọ̀gá rẹ̀ àtòun náà tó mú un lọ Èkó ta ti wá wọn tá a ti rí wọn n ò gbúrò rẹ. o gbúrò rẹ sánsán. mo sá mo mọ̀ wípé ìyàwó ò ní sùn lọ́rùn. mo gbọ́ pé o ti bọ́ga rẹ̀ rí ìlú ọba. títílayọ̀. bẹ́ẹ̀ni. títílayọ̀ owó. a ní méjì inú ìran wa náà ni. ìlú ọba. ẹnu àkànjí mo ti gbọ́ àwa mọ̀ bóyá rọ́ ni bóòótọ́ o hmm, bí ò bá rí kò lè sọ mo gbàgbọ́ pé yóò jó òótọ́ ni hmm, mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. ìlú ọba. Hmm. ó kúkú mọ̀ pé látìgbà tí àwọn ẹlẹ́yẹ ti fi kú dá ọmọ ọ̀gá rẹ̀ légbodò àtìgbà náà ló ti kọ̀ tí ò wá sí ìmọ̀ wọn kúkú bá wí. ó dáa náà bọ̀dá mo ti ṣetán mo ti fẹ́ máa lọ. ó dáa fún ọ lòdùmarè á wù ọ́ ó kílé o èmi náà tó wá wù ọ́ ọ̀dà ó kílé o pẹ̀lẹ́ o. jàre lóko bí àwọn ìjòyè ní o. díẹ̀ kí ni yóò máa tí ì wálẹ̀. kí ni mo tún wọ̀n. two twenty hundred ni ó ti pọ̀ jù ṣé ẹ̀ ronú ni. mi ò ronú o mo ti pa gbogbo ìrònú tì í mi ò ronú sẹ́ ẹ̀. àbí ti ọ̀rọ̀ iṣẹ́ olúwa tí pásítọ̀ bá yín sọ yẹn ló ń fà kí ọkàn yín dàrú. ká má purọ́ ó pẹ̀lú ó pẹ̀lú báwo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ company yẹn hmm. ta ni mo fẹ́ fi sí in charge òun rèé nìsín kẹ́mi àti dámiláre ò tí ì dàgbà ká ní pé bóyá ìkànnì wọn tiẹ̀ ti jáde school ní ìbádà ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì ṣe wà ní school báyìí. <sighs> nǹkan tá ẹ sọ yẹn ó mà mú mi rántí nǹkan tí dámiláre sọ fún mi ó sọ fún mi pé òun lálàá kan nípa yín. àlá nípa mi. ó ní ẹ mú kò tiẹ̀ yé mi bó bó ṣe sọ mọ́. kò dé láti school ni. ó ti dé. ẹ pè wá ẹ jẹ́ kó wá fẹ́ bá ẹ sọ. ń gbọ́ Dámiláre aláwo ló sọ pé o lá. nínú àlá yẹn mo rí bàbá arúgbó kan tó wọ aṣọ funfun ó wá fún yín ní ọ̀pá kan ó tún fún yín ní àwọn nǹkan mèremère bíi gold àti diamond ó wá gbé adé kan lé yín lórí ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé inú yín ò dùn sí ẹ wá kó àwọn nǹkan yẹn sínú yàrá kan ẹ wá tilẹ̀kùn mọ́ wọn. mo mhmm, mhmm, mhmm, ń gbọ́ kí ló tún ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ó tún wá sọ pé bàbá yẹn lẹ́yìn ìgbà tó kọ́kọ́ wá ó tún padà lọ ó tún wá padà wá ó wá sọ wípé òun wá gba gbogbo nǹkan tí òun gbé fún yín yẹn nítorí pé ẹ kò kú lò. ń gbọ́. níbi tẹ́tí ń bẹ bàbá yẹn pé kó má kó àwọn nǹkan yẹn lọ ni mo ti tají lójú oorun. ṣé kò ṣáà kó wọn lọ. àárá sà ẹ ń bẹ bàbá yẹn ọlọ́run máa fún ẹ lọ́gbọ́n bíi ti solomon daniel àti joseph. amen. máa lọ. ẹnìkú lórúkọ jésù ẹnìkú kò síkú lójú yìí ẹnìkú bí kò ṣe pé kẹyì láti gbé orúkọ olúwa ga. Hmm. mo mọ̀ mo mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti gbàgbé nǹkan tí dókítà sọ ni ẹran tí n tẹ́ ló sọ fún yín pé díẹ̀ ló kó kékeré tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní ọ́fíìsì yẹn kò di stroke tó bá lọ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ńkọ́. ẹ̀yin náà ẹ má ronú mọ́. ó dáa mo ti gbọ́ mi ò ní ronú mọ́. ìwọ ọlọ́run o ò sì dáríjì mí ọmọ kan ṣoṣo tó o fún mi òun náà ló ya alágànná kalẹ̀ yìí hmm. ó mà ṣe o bóyá ọlọ́run sì fẹ́ kí n jẹ́wọ́ ni o ah. etí wo ni gbọ́rú ẹ̀ pé ah, kò ṣeé ṣe ah. ta ni kí n ro tèmi fún. Tani. Eh. Àpẹẹrẹ ni Ọlọ́run fi ìran yìí ṣe fún yín. Àfàìmọ̀ kó mọ̀ jẹ́ pé ìran tó gbẹ̀yìn ni Ọlọ́run fi hàn dá mi láre. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, a jẹ́ pé Ọlọ́run tún ní fi irú ẹ̀ hàn máa wọn. <coughs> Eléyìí tí mo retí tó. Ah, sà, ẹ wúrú àìsàn tó ṣe mí láìpẹ́ yìí. Ah, tó lè bá lọ gbẹ̀mí mi nǹkan á jẹ́ wípé mo pàdánù mo kàn fi gbogbo ayé mi sin owó láì ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí n ṣe pàtó ṣùgbọ́n ṣàṣẹ rí ipe tí ọlọ́run pè mí yìí ó dàbí wípé kì í ṣe nínú ìjọ wa. kò sí nǹkan kan ibikíbi tó wù tí olúwa bá pè é sí ìjọ yìí ti ṣetán láti tì í lẹ́yìn. ẹ máa ṣe gan ni sá o ẹ wò sá ṣùgbọ́n kí n sọ tòótọ́ ṣe rí irú pé tí yín báyìí ló wù mí kéèyàn máa ṣe àkóso ìjọ tó ní tó ẹgbẹ̀rún méjì ọmọ ìjọ láàrin ìgboro ìlú ńlá ah, yẹn dà yẹn dà àbí tó bá jẹ́ ròyìn ọlọ́run pè mí sí nísìnyìí ah, mi ò tiẹ̀ ní jàǹpátá màá tètè ṣe ń tọ́lọ̀ fẹ́ kí n ṣe ṣùgbọ́n ìlú kékeré kan téèyàn tiẹ̀ téèyàn ò dérí téèyàn ò mọ̀ ah, ẹ wo sà ó ga o. bàbá kẹ́mi ìpè oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni níbi tójú ọjọ́ dé báyìí bí ọlọ́run bá sọ pé kí n fi ìlú ìbàdàn sílẹ̀ èmi ṣetán láti lọ sí ìlú kékeré ìbáà ṣe ọdẹ òun ìbáà ṣe sẹ́kọ́nà tàbí ẹdún àbọ̀n kí olúwa ṣáà ti wí ni torí pé àtẹni tó wà nílùú èkó àtẹni tó wà nílùú ìbàdàn àtẹni tó wà ní abúlé èrè kan náà lolúwa fi fún wọn kì í ṣe púpọ̀ ènìyàn lolúwa nífẹ̀ẹ́ sí bí kò ṣe wípé iye àwọn tó bá wọ ìjọba ọlọ́run eléyìí ló ṣe pàtàkì fún ọlọ́run yé mi jù bí wọ́n gan ṣe rò pé kò yé mi lọ wájú nǹkan ni kò yé mi. bá a tiẹ̀ wá jókòó bọ́ tèmi kò lè ìgà ìwọ náà wò mo ní company ta ló máa mójútó company yẹn nígbà tí mo bá sí nílé ọmọ méjì ni mo ní and the best schools ni mo fi wọ́n sí. Si ṣé tí n bá lọ mission nísìn eh, kilo, ló <sighs> Yínká ye. take care, easy ó yé mi àti company o àtọmọ méjèèjì àti best school tó fa àwọn ọmọ méjèèjì sí àti wọ́ fúnra rẹ̀ gan ta ló ń take care yín náà dá mi lóhùn ta ló ń take care yín ẹni ránni níṣẹ́ là á bẹ̀rù o ẹni ránni níṣẹ́ là á bẹ̀rù o ẹni ránni níṣẹ́ là bẹ̀rù o àìbẹ̀rù ẹni a máa jẹ fún o. ọlọ́run ló pe Mósè tó rán Mósè níṣẹ́ ṣèbọ̀ ọlọ́run ló pe lìjà tó rán Èlíjà níṣẹ́ ọlọ́run ló pe Pítà tó rán Pítà níṣẹ́ ọlọ́run ló pe mi ò tó rán mi náà níṣẹ́ ọlọ́run ló pe ẹ ò tó rán wọ níṣẹ́ gbọ́rọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ lẹ́nu o gbọ́rọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ lẹ́nu iṣẹ́ tí ọlọ́run pè ẹ́ fún jẹ́ ẹ fún àwọn tó fẹ́ kó jẹ fún ẹni rán ni níṣẹ́ là bẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a máa jẹ fún. Ah, Yínká bó dẹ̀ ṣe kọrin yẹn mo dẹ̀ wà lifted. kọrin yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ní Yínká. o ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. ọlọ́run ló pé Mósè tó rán Mósè níṣẹ́ sẹ́ ọlọ́run ló pé Èlíjà tó rán Èlíjà níṣẹ́ ọlọ́run ló pé Peter tó rán Peter níṣẹ́ ọlọ́run ló pè mí o tó re mi náà níṣẹ́ ọlọ́run ló pè ẹ o tó rán wọ náà níṣẹ́ ẹ. ṣó ń gbọ́ gbọ́rọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ lẹ́nu jẹ́ iṣẹ́ tí ọlọ́run bá pè ẹ́ fún ẹni rán ni níṣẹ́ là á bẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a máa jẹ́ fún ó ṣe pàtàkì o. ọ̀gá láwọn reports kan láti ọ́fíìsì mi. ṣé kò sí o ẹ pé wọn. Ah, decision management ni pé kí ni fúnra mi kí n wá kí n wá rí wọn. ṣé kì í ṣe nǹkan tó lè bá nu wọn jẹ nítorí condition wọn ò gba nǹkan tó lè báyìí. Ah, èmi padà ṣùgbọ́n èmi padà. ah Johnson ah, báwo ni. Eh, actually mo wá rí yín ní sir but màá padà wá. kí ló dé sọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ náà eh? àbí kí ló dé. Um, sir, ṣe listen sí NTA news láàárọ̀. No, no. Dókítà ní kí wọ́n má gbọ́ news kankan. Even wọ́n ní kí wọ́n má ka paper. Gbogbo call tó jẹ́ pé ó wọlé lẹ́nu èmi gan ni mo receive ẹ̀. Dádì Kẹ́mi, ẹ jẹ́ kí Mr Johnson kí wọ́n sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ sọ fún yín kí wọ́n sọ fún mi. Màmá sọ gbogbo ẹ̀ fún yín later. <laughs> ẹ bá tiẹ̀ ti sọ mí di bèbè pátápátá o ah, bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ náà burú tó Johnson ń gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀. sir máa advice pé ká take suggestion àwọn ọmọ mi ẹ̀yin lè lọ padà sùn sir. mo ní mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Johnson ṣé ó lè wá kọ ọ́fíìsì ni. rárá sir. iná. rárá sir. ẹ kí wàá ló ṣẹlẹ̀. dádì Kẹ́mi dáàdì Kẹ́mi hey hey mò ń sọ tèmi o. ìyá Kẹ́mi kò sí tó ń bọ̀ lókè tí lè gbà hmm. jẹ́ kó sọ jẹ́ kó sọ ó yá mò gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. actually sir ìkànnà àwọn corpus ta ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà ń lọ fún kàṣíà lóyún and ọ̀rọ̀ yẹn ti di wàhálà rẹpẹtẹ gan-an tó jẹ́ pé àwọn parents gẹ̀ ti wá fọlọ́pàá mú kọ́pà nǹkan tí mo ní kí n wá rí yín fún nìyẹn sà. kọ́pà hmm. fún kàṣíà lóyún. bẹ́ẹ̀ ni sà. ìyẹn ni news gbé. sà. mo ní ìyẹn ni wọ́n sọ lórí NTA news. àbí. njọ́ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ báyìí ṣó mọ iye ọdún tí mo ti ń lò tí mo fi ń build company yìí njó mọ iye tí mo ti ṣe o ò mọ̀ ká ló mọ ọ ni máa bá mi ṣe orí erékeré tó ń ṣe ah, ah. kí ni nǹkan tí nta sọ tó bá company mi tó bá wí. Mr. Johnson iná ẹ sọ ẹ sọ. Uh, sir aeroplane tó ń kó ọjà wa lọ sókè òkun ló crash. my God. I àwọn ọjà Vigor investment ti London ní sọ. insurance papers àwọn ọjà yẹn pé. ah it be the problem one, yes, sir. Ah, she insurance and ẹrù yẹn rárá sí i. ṣe insurance hmm, fún ọjà thirteen million naira ọjà thirteen million naira ẹ ṣe insurance. dábàdábàdá. lẹ́dìkẹ́ni ṣé kí n kò tí ì fún yín.